serenatas. Luis Barbosa. Esta hora, esta hora. Luis Barbosa. Otra rueda en el salón. Serenatas, Luis Barbosa. Luis Barbosa. Bueno, y ahora, brincadito, compadre, brincadito que nos vamos para Boyacá. acá ¡Ya va! algo tan político, que no sé qué decir. Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas, lo tiene en todo el cuerpo y no está moviendo. Serenatas, Luis Barbosa. De mi tierra todo el mundo levantó, se canta el moroco, cuando se canta el moroco, tiene el baile.